Donc euh, Bastien Bison dit je suis euh, apiculteur euh, sur la commune d'Afa depuis 5 ans maintenant, en tant qu'activité principale. Et voilà mes rouges derrière. <laughs> ah oui, donc on a AOC, miel de Corse AOC, on a on a six miels, on a six miels différents. Donc miel de printemps, maquis de printemps, châtaigneret, miel du maquis, maquis d'été, et le miel de maquis d'automne, arbousier. Donc le miel de printemps est récolté sur le littoral, euh, donc une dominante d'Asphodèle ou euh, de Clémentinier. Le miel de maquis de printemps, c'est même époque de récolte, mais en altitude, avec une dominante de bruyère blanche associée à plusieurs espèces du maquis. On a euh, du genêt, de l'antilis, de la ronce, donc qui donne un, parfum vraiment intéressant à ce miel de maquis de printemps. Après, le miel de la châtaigneraie, donc les ruches euh, sont dans la châtaigneraie au moment de la floraison des châtaigniers et les abeilles vont aller butiner euh, les fleurs de châtaignier ainsi que les fleurs de ronces et d'antilis, donc le miel de la châtaigneraie. Le miel du maquis, c'est à défaut, c'est en période chaude. Donc à défaut de fleurs, les abeilles vont aller butiner la sève des végétaux et on va avoir ce miel qui est liquide, relativement visqueux et avec un goût euh, de lait concentré sucré, un peu malté, très intéressant. Après, on a le miel de maquis d'été, une dominante d'antilis avec du thym. Donc, il peut, s'il est très antilis, il est très doux avec du thym, il est un peu plus relevé, un peu plus animal. Et puis on a le miel de maquis d'automne d'arbusier qui est très amer et vraiment pour, les, pour un public euh, averti. C'est un, un, paysage fleuri et un miel. C'est-à-dire que les abeilles ont commencé à butiner le miel de printemps sur le littoral. On va ensuite amener les ruches en montagne pour euh, le châtaignier. on les transhume à l'aide de, nos bras, d'une remorque, d'un 4x4 et on les amène euh, dans la châtaigneraie. Après la, floraison du châtaignier, on récolte, on les redescend sur le miellat en pleine et on les remonte ensuite sur l'arbousier la montagne. Euh, donc ça se transhume la nuit quand toutes les abeilles sont dans la ruche. On ferme les ruches, on embarque tout le monde et on les amène au point ciblé. Alors, le label euh, AOP Miel de Corse, euh, je l'ai obtenu en suivant un cahier des charges euh, relativement strict qui définit l'origine des miels, qui, qui, garantit une qualité gustative et qui garantit l'origine surtout. Donc, c'est un miel de Corse, récolté en Corse par l'apiculteur, mis en pot par l'apiculteur. Et le choix, c'est que bah, vraiment protéger notre produit et notre production et notre savoir-faire. Donc on a déposé la l'AOC. Et pour le consommateur, c'est une garantie d'un produit de qualité, de miel de cru. Et c'est vraiment une démarche qui est intéressante et nécessaire, je pense.